Vamos levar um papel higiênico mais macio? Mãe, é só um cu. Um cu. Não precisa fazer carinho na hora de se limpar.